大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。随着庚子年，也就是西元二零二零年的推进，以及岁月老人的淘气，我们最终会通过这次的新冠疫情。虽现在虽然黑暗，但未来是否有光明等待着我们？今天就要老师来为各位说明，我们西元二零二一年，也就是岁次辛丑年的太岁。 流年解析开始之前，请各位务必按下关注以及订阅，这样老师下次更新各项视频或是新的每月运势解析，您才能够获得通知哦。老师现在录影的时间是西元二零二零年的四月二十八日，或许有点早。过去我们都是下半年才开始做次年的预测，但是老师还是希望大家能为不久的将来先做好了准备。首先，我们要知道的一件事情。 在西元二零二一年，也就是岁次辛丑年，农历新年的时间，也就是大年初一，是落在西元二零二一年阳历的二月十二日。但是，它的立春时间，也就是太岁交接的时间，是在西元二零二一年的二月三日晚上十点五十八分就已经交接太岁了，也就是在大年初一之前好几天。 我们就已经进入了岁次辛丑年的牛年，这其实对我们算是一个好消息吧。毕竟庚子年的凶煞之力啊，已经让全世界充分体验到这个庚子年真的不简单。好，首先我们先来看看这个岁次辛丑年整体大环境上面到底会让我们面临什么样的外在环境。要看自然环境。 大环境，我们就必须先从老祖宗留下来的《地母经》来为各位剖析。在《地母经》中，针对岁次辛丑年，也就是西元二零二一年立春后，它的记载是：诗曰：“太岁辛丑年，疾病烧纷纷。五月桑麻好，荆楚米麦增。春夏均甘雨，秋冬得十分。桑叶树头秀。” 残故自欢心，人民见书喜，六处葬去寻。他的补约是辛丑牛为首，高低甚可怜，人民留一半，快活好桑田。我们从这里可以看到，在岁次辛丑年，我们现在所面临的新冠疫情将会逐渐的开始退散，经济。 以及人类的社会将会开始进入了很好的复苏。但老师在今天，也就是二零二零年的四月二十八日的这一天，我们看到了欧美将要开始复工复产，相信这都是各地的政治精英们深思熟虑后的结果。毕竟社会的人民饥饿与疾病，我们很难做出一个真正妥当的规划。但是在二零二零年的秋冬之际， 尤其是冬天，我们在此时可以预见的，将会是又一波新的疫情要卷土重来。然而，在二零二一年，这种状况就会因为逐渐病毒的抗体或是各种方式啊，那让人类可以从疫病中稍稍喘一口气。但是，新的病毒袭击给人类又会开始另外一种教训。为什么老师这么说呢？ 因为我们看到了蒂姆金对于疾病的问题已经做了阐述，气候方面也进入了另外一种稳定的局面，春夏秋冬雨水分布得宜，万物开始欣欣向荣。如果是这样子就好了。对于辛丑年，对于其他动物而言，尤其人类以外的，甚至我们豢养的家畜，例如猪、牛、羊，都不能说是一个好年景了。 因为这里可以预见的是，在二零二零年无差别感染人类的病毒虽然已经逐渐告一段落，但是对于其他动物的流行病将可能会大量的展开，而人类对于这些动物的流行病，通常只会有一种办法，就是在疫苗出来之前，一律都是扑杀。地母居中，所谓人民见书席，六处葬去寻。 的去寻这个词的意思就是，它会不断的反复大量的感染，将会在二零二一年让我们屡见不鲜。而它六处的是指哪六处呢？在古代的范围是它的六处就是所谓的马、牛、羊、猪、狗、鸡。而它里面的补约也再次的说到：辛丑牛为首，高低甚可怜，人民留一半，快活好桑田。 这里面似乎揭示了从庚子年大疫病的流行到辛丑年的动物性疾病，人类跟动物的数量将会面临一定程度的非自然死亡。动物的当然不用说，大部分都被人类的屠宰，都是非自然死亡了。但是人类的留存量，虽然现在医药的发达，或许已经不会说只留一半，但是仍然会有大量失去生命的状况可能会产生。 这与庚子年不同的地方是，庚子年我们所遇到的首先是疾病的突袭，让我们在一时之间不知道该如何自处；而延续到辛丑年的伤害，多半就是人类施政的愚蠢以及面对大自然的傲慢所造成的尾刀。最终伤害的一定不单纯只是疫病，而是人类的自我毁灭路线。而在之后，大自然的青山绿水依旧。 受到伤害的或许只有人类的社会而已。接下来我们看，看，对于辛丑年的政局与国际环境将会怎么样的变化呢？针对这点，我们当然先必须要认识我们岁次辛丑年的值年太岁。辛丑年的值年太岁，新君尊姓杨，名姓杨姓大将军。他在历史上啊是真有其人，他是汉武帝时期的外交使节。 杨兴大将军在当时受命汉武帝，要前往跟当时汉朝最大的敌人匈奴单于来进行和婚与和谈。各位，在我们的中华民族历史上，最令后代子孙感到骄傲的，便是汉唐盛世。汉唐的主政人是汉人，唐朝的皇帝是鲜卑人。对中华文化而言，谁能把国家治理好？ 谁能让百姓有饭吃，谁能让百姓养生送死而无憾，谁就可以当皇帝。而在中华历史中，泱泱数千年，一个朝代不但要有战胜敌人的拳头，也要让百姓吃饱的馒头。而汉武帝的时代，就是同时具备了拳头与馒头的时代。历史上，汉武帝与秦始皇并称为“秦皇汉武”。 分别为中华历史上最伟大的皇帝之一。当然，这世间没有完美的人。汉武帝的罢黜百家，独尊儒术，对于中华民族的思想也受到了很大的限制与发展。关于这个部分，老师以后会开视频与大家谈谈汉武帝。回到太岁星君，杨信受命于汉武帝，前往与匈奴单于洽谈合婚与子子的细节。 所谓的侄子啊，就是要匈奴单余的太子前往汉朝当人质。这种方式啊，无论在世界各地啊，欧洲历史或是中华文化都屡见不鲜。而我们的杨信身为外交使节，前往匈奴单余的大帐进行会谈的时候，匈奴单余一看他，哎，你杨信不是当朝权贵，也不姓刘，不是皇室宗亲。 你一个小小的文官，居然好意思来我匈奴单于的金顶大帐谈合婚、谈侄子，你也配？所以引起了匈奴单于很不满，要杨信自己走进大帐内向匈奴单于朝拜，然后我们后面有机会慢慢再谈。然而，杨信身为汉朝使节，除了身份之外，他也必须在正式场合携带的节，好，他们外交使节的仪仗。 如果要进入匈奴残余的大帐，那么他就必须要离开这个仪仗才能够进入。因为当时的匈奴啊，其实就是日后的蒙古，他们的营帐啊，考量到当地的气候，所以他们入口都是比较低矮的，大部分你都是必须要弯着腰屈身而入。而使节的仪仗，当然也不可能把它放倒之后再把它抬进去。所以杨信大将军坚持，我是汉朝天子的使节。 你匈奴单于必须按照礼节出来迎接我这个汉朝天子的时间。最后坚持之下，匈奴单于没有办法，只好叹了口气，走下他的宝座，外出迎接了。时间。当然，在这样的气氛之下，最后相谈不欢，但也因为杨信大将军的凛然正气，荣辱不惧，不会畏惧匈奴单于的威逼，最后匈奴单于也只能妥善的。 将杨宪大将军送回了汉朝，后世以杨宪大将军尽忠职守、坚守国家尊严，被尊为辛丑年的执年台水新君。在杨宪之后，匈奴单于到底有没有跟汉朝和解呢？当然也是没有，他反而多次的袭击汉朝的边境，最后在汉武帝的大军前往剿灭之下，三年后匈奴单于兵败身亡。 我们从太岁星君的生平可以窥探出，二零二一年岁次辛丑，对于世界各国的国力的此消彼长会有一定的变化。而更重要的事情是，国际之间的互信与谈判之后的合约已经不再弥足珍贵了。也就是说，诚信二字在二零二一年中不再被世界的外交而能重视。而我们这里可以看到。 因为言而无信，各国会开始进入了军备竞赛。在过去，我们曾经的和平岁月之中，世界各国的百姓，我们只要专心的拼经济、赚现金。但是在二零二一年开始，似乎已经埋下了未来的可能的热兵器战争，或是时代转变的契机。而在这个时候，中国因为新冠疫情的初期。 透过当地政府的强力封城管制，将会在世界中最先恢复国力，并且快速成长的一个地区。这对其他国家而言，或许是足以忌惮不已的状况。而我们历史总是要看验证的。按照惯例，我们来回顾一下，在六十年前的辛丑年，世界发生什么事情？在六十年前的辛丑年，也就是西元的一九六一年。 世界发生了哪些大事呢？在那一年，美国新上任的总统甘乃迪带领着美国投入了越南战争之中，这次把美国拖入了长期战争的泥道。最终，越南共产党战胜了南越，占领胡志明，越南统一。当然，也在那一年，我们所知道的柏林围墙开始建立，而也在那一年。 南非脱离大英国协，成立了南非共和国。历史不能只看一次，我们再把时间倒退回六十年，也就是距离二零二一年的一百二十年前，这是西元的一九零一年。大清朝签立了丧权辱国的辛丑合约，澳洲也在那一年成立了澳大利亚联邦，成为英国的自治领。 也就是在那一年，大清朝也废止了传承千年的科举考试，而第一届的诺贝尔奖也在那一年颁发。往回看历史，历史的回圈从来没有丢下人类，因为人类总是在历史中不断犯着相同的错误。傲慢与偏见，或许就是我们各种人种的通病了。二零二一年将会是人类近代再一次的从重大灾难中。 开始修身养息的一年，而这次的新冠疫情所造成的全球冲击，真的是大自然的灾害吗？不，无论对任何国家而言，这次的新冠疫情所造成的混乱，不是病毒，而是人类政治的傲慢与种族的偏见所造成巨大的历史风暴。感谢各位今天的收看。 若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式以及我们的中国与中国以外地方的卖场。我是陈老师，愿二零二一年岁次辛丑，大家都能平安顺遂。我们下次见。